Juhudi za makusudi zinaendelea kufanyika ili wahusika wa mauaji ya kifo cha Juliana Lukono ambaye alikutwa amenyongwa na mwili wake kukutwa katika shamba la mihogo wanakamatwa. Walioshiriki wote, aliyeshiriki hata kama alikuwa peke yake, waliomsaidia ambao wanajua pia, afu wanakaa kimya, hawatoi taarifa, manake na wenyewe wameshiriki kosa. Juhudi za makusudi zinaendelea kufanywa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza kuhakikisha kwamba hao watu wanakamatwa. Akizungumza na wakazi wa kijiji cha Bugumangala kata Nyanguge wilayani Magu, mahali ambapo tukio hilo limetokea, kamanda wa polisi mkoani Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Wilbrod Mtafungwa amesema ni fursa kwa wakazi wa kijiji hicho kushiriki kamilifu kuchangamkia donge hilo. Na hili jambo nililosema la zawadi ya shilingi milioni moja na nusu sijaja kutania hapa kwanza mi sio mtani wenu, na watania ili iweje? Hela zipo, ni wewe mwenyewe kuchakalika, kwa sababu taarifa, kwa sababu mimi najua mnamjua mna mtu aliyefanya ile tukio. Katika kuhakikisha mauaji yanayotokea yanakomeshwa, kamanda Mtafungwa amemwagiza mkuu wa polisi wa wilaya ya Magu kuandaa operesheni maalum kwa kushirikiana na wadau wengine kuwabaini waganga wanaojihusisha na ramli chonganishi ambao wanachochea mauaji. Andaa operesheni nzuri katika wilaya yako itakayowahusisha jeshi la polisi, itakayowahusisha maafisa wanyamapori, itakayowahusisha na wadau wengine, viongozi wa waganga wale wote, mtengeneze timu, tuanze kutafuta waganga matapeli wanaodanganya watu. Kufuatia tukio hilo, mchungaji wa kanisa la Jerusalem lililoko Nyanguge, Matayo Marko, diwani wa kata ya Nyanguge Elisha Hilali na baadhi ya wakazi wa kijiji cha Bugumangala wameelezea kusikitishwa kwao na mauaji hayo. Ni bora kuachana na mambo ya namna hii, tukasubiri Mungu aamue hatima ya maisha yetu, kwa sababu yeye ndiye anaamua, kuliko mtu aamue kukatisha uhai wa mtu wakati alikuwa anatakiwa kuendelea kuishi. Mimi ni waombe kwa Nyanguge isijirudie. Kwa kweli hili tukio linasikitisha sana, kwa sababu imekuwa sio kawaida kwa hicho kifo kilichotokea. Wakazi wa mkoa wa Mwanza wameombwa kuendelea kushirikiana na polisi katika kufichua wahalifu wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu ili waweze kutiwa mbaroni na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.